Uy, <coughs> sama na iba itong naragaman. Oke okay, Bung, kita lanjutkan sebuah permainan tembak-tembakan kita pilih level 16 remah ada Irma wow itu satu bung kita tembak aja bung wow tuh boy iya. mati bung kita cari yang lain bung oh dimana lagi bung oke masuk sini wah itu dia bung tembak bung wow Oh, tidak kena, Bung. Oh, menerima dia, Bung. Oh, kesitu lagi, Bung. Oh, mati, Bung. Wow. wow, oh. Oke, cari yang lain. Go go go go, naik naik naik. Wes wes. Oke oke itu satu bung. Oke, okay, hmm. bagian kepala. Wow, mati. Oke, Bung. Oke, Bung. Cari yang lain, Bung. Itu satu, Bung. Oke. Wow, mati, Bung. Cari yang lain, Bung. Oke, Bung. Ganti senjata. Oke. Oh, itu satu, Bang. Wow, mati, Bung. Oke, oke, oke. Wow, mati, Bung. Oke, kita mulai. Wah, itu satu, Bung. Oh, wow, mati, Bung. Cari yang lain. Oke. Oh, itu satu, Bung. Wow, dia sudah tahu, Bung. Wow, headshot. Oke, cari yang lain. oke oke naik oke oke oke naik wow itu satu bung wow headshot Oh. Oh di situ satu bung. Oke tembak. Wow itu dia bung. Wow mati. Oke masuk sini. Wow wow wow itu satu bung. Wow dia sudah tahu bung. Tembak bung. Wow mati bung. Oke, cari yang lain, Bung. Oh, itu satu, Bung. Oh, dia sudah tahu, Bung. Cepat, Bung, cepat, Bung. Oh, oh mati, Bung. Oh, oh. Iya, mati. Oke, tengah lagi. Oh. Oke. Oh, sini manjat, manjat, manjat. Oke, manjat, manjat. Oke, itu satu, Bung. Oh, dia sudah tahu. Cepat, cepat, cepat. Wow, mati. Yeay, menang. Huh.